kow mahadda alle ka sokow waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha jaaliyadda u k ee galmudug maxamed maxamed ciise jaamac aad iyo aad buu u mahadsan yahay juhdiga iyo gogosha quruxda badan oo noo dhigay waa uga mahadcelinaynaa halkan waxaan ku taageeraynaa oo aan ku soo dhowaynaynaa oo aan ku bogaadinaynaa oo ducadana aan ugu hormarinaynaa brimer ministerka soomaaliya maxamed xuseen rooble ilaahayo waxaan ka baryaynaa hawsha aad waddo ilaahay inuusan kugu fashilin miisaanka xasanaadkana cadaaladda aad waddo ilaahay inuu kuu saaro waxaa ku garab taagan dhammaan ummadda soomaaliyeed waxayna kugu garab taagan yihiin ma ahan xigto iyo dana kale cadaaladda weeye sida aad cadaaladda ugu dhegtay ilaahay aad ugu xidhan tahay ilaahay aad u raalli gelinayso baa ummaddaanina kuguna garab taagan tahay kuguna taageeraysaa kuguna ducaynaysaa meesha aad ka wadana raalli bay ka yihiin intaa waxaan rabaa taageerada birawa manaystarka iyo ducada inaan uga baxo waxaan usoo soo qodob xasaasi ah oo dhib badan iyo fakar badan iyo kurbo badan nagu haya ilaahay ah naga saaro waa galmudug jiritaankeedii galmudug jiritaankeedu waxaad moodaa markii la fiiriyo daafaha galmudug iyo caloosha galmudug burbur inuu ku socdo iyo baaba haddii aysan u kicin dadka u dhashay oo hoggaanka u ah odayaasha u ah culummada u ah dhallinyarada u ah hooyooyinka u ah haddii aysan caqligooda midayn iyo cududooda galmudug waa burburaysaa ilaahayaa badbaadiyaan leenahay waxaan leenahay dowladda galmudug dadka halkan fadhiyaa taageero weyn bay u hayaan waa taageerahayaan waa garab taagannahay horay iyo gadaal baan ka soconnaa waxaan dowladda faraynaa marka annagoo garab taagan inay dadkeeda u naxdo oo uusan dhiig ku daadan oo waxa dadku kala tabanahayaan iyo nabadgelyada dadka inay xasuusato oo xaqiijiso oo xakamayso oo iyadu ay u xil saarto ciddii ehel u ah in dalkaas ay wax ka qaban kadho maanta guriceel iyo dhuusamareeb waxa ka socda wax la fiirsan kara ma aha wax la aqbali kara ma aha saacaddan iyo qax wax la qaadan kara maaha waxaan leenahay culummada culummada gelmudug culummada dhuusamareeb si gaara waxaan uga codsanaynaa in loo turo dadka in dawladda loo turo in sharafka loo turo in diinta loo turo oo maslaxadda dhabta ah laga aado aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa nabadaan soo dhowaynaynaa dawladdaan soo dhowaynaynaa wadajirkana waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad baad aadinaa u mahadsantahi